τα έργα και τα απαγγέλματα μέρος το δεύτερον. Χεν, ο χε ιατρός. Δύο, ο χε οδοντίατρος. Τρία, χε νοσοκόμα. Ο νοσοκόμος. Τέσσερα, ο χε γραμματέους. Πέντε, ο χε κτενίατρος. Hex. ho he synegoros ho he syndikos hepta ho hiereus octo ho deictes himation he deictria himation ho cannabis Enea. he acestria he raptria ho acestes ha raptes deca ho capnodoch ho kazaristes hendeca ho ergates he ergatis dodeca ho architecton he architectonisa triacaedeca ho tecton tessaraedeca ho creopolis pentecaedeca ho toi costro ter he ho tomos hepta ho chromatistes he chromatistria octo kaideka ho he pharmakopoios Enea kaideka ho lithodomos ho lithologos eikosin ho ichneutes ο ίχνε λάτες, χε ίχνου εύτρια, χε ίχνε λάτρια, εικοζι χέν, ο χε μικός, χε χε μικέ, δύο, ο γεωργός, εικοζι τρία, ο χυδραυλικός.